Ninguém vê, mas o fantasma do quintal está ali, atento. A garota que estava comigo aqui, ela ela sumiu. Como assim sumiu? Ela sumiu, desapareceu. Você matou essa moça? Não. Crispim Carmoro, de quem acabam de ser encontradas partes de seu filme Safo, o amor entre as mulheres. nove são os coros de anjos que para os céus subiram. Mas e o diabo? Onde é que fica? ninguém pode se livrar do mal.